විනිශ්චිලරු දුක්ෂාලට ආගෝන් කියලා පිළිගන්නවා මේක තුවෙන්නේ දෙමු විනිශ්චිලරු දුක්ෂාලකින් ගෙන brand new episode එකක් එක්ක අද අපි කතා කරන device එක තමයි මෙන්න මේ light එක ගැන මේක මම unboxing එකේ කියන්නම් මේ ගැන දැනට මේකේ specs ටික කියන්නම් 260 centimeters තියෙනවා මේ light එකේ ඕගොල්ලන්ට මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ TikTok creators ලාටයි content creators ලාටයි ඒක අපි 10 ring feel like ස්වීම් කරන්න පුළුවන් මේ රින් ලයිට් එකේ ඕගොල්ලන්ට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් මම මේක ඕගොල්ලන්ට අන්බොක්සින් එකක් පෙන්නනවා ඒක ළමා Thank you. だから、目切り、あ、それだけで、目は、目は、